Ma prière est que tous ceux qui sont dans l'alliance avec l'Éternel et qui voient des personnes qui se disent frais, qui cherchent à détruire leur vie, que le Dieu de l'alliance se lève et défende son alliance. Il n'attendra pas qu'un homme lui Dieu n'a pas attendu que Moïse se plaigne, qu'il dise Seigneur, tu vois comment mon frère et ma soeur complotent contre moi. Le Dieu de l'Alliance intervient lui-même. Ma prière est que le Dieu que tu sers, le Dieu avec qui tu es en alliance, le Dieu qui t'a placé sur le chemin, le Dieu qui le Dieu qui a dessiné un certain nombre de choses sur ton chemin, qu'il les défende lui-même. que les ennemis se lèvent nombreux. Parce que la Bible ne t'a pas garanti que les ennemis ne se lèveront jamais. La Bible ne t'a pas garanti qu'il n'y aura pas des gens qui, qui douteront de ce que Dieu a placé en toi. La Bible ne te garantit pas qu'il n'y aura pas des gens qui se lèveront contre toi. Mais il dit plutôt que si l'ennemi se lève comme un fleuve, l'esprit, ce n'est pas toi, l'esprit c'est que l'Esprit entend même ce qui se dit dans le secret. L'Esprit entend même ce qui se projette dans le secret. Pendant que toi tu dors, il y a des gens qui se rencontrent. Comment nous ferons pour placer les sous devant sa porte Comment nous ferons pour mettre des choses sur sa chaise au bureau Comment nous ferons pour le détruire Qu'il fasse des complots, qu'il fasse des projets. Mais il y a un Dieu au ciel détruire tous les complots et tous les projets que les hommes font. Dieu défend son alliance et il défend son allié. Dieu défend son alliance et il protège son allié. Si tu es allié de l'éternel, si tu es en alliance avec l'éternel, sache-le que partout où tu iras, dans tout ce que tu feras, peu importe ce que les hommes feront, il y aura toujours quelqu'un qui les dispersera. Ils peuvent s'asseoir s'assembler, ils peuvent se réunir, ils peuvent s'associer, ils peuvent être plus nombreux que toi. Mais le Dieu de l'Alliance te défendra. Va travailler en paix, sors en paix, fais ce que tu dois faire en paix, car tu es en alliance avec un Dieu fidèle, tu es en alliance avec un Dieu qui défend son alliance. Les ennemis peuvent s'élever. Si l'ennemi se lève comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. La fuite, ce n'est pas pour toi. La fuite, ce n'est pas pour celui qui est en alliance. La fuite, ce n'est pas pour celui qui a été appelé. La fuite, c'est pour ceux qui murmurent, pour ceux qui complotent contre eux, parce qu'ils seront confondus. Ma prière est que le Seigneur confonde tous ceux qui murmurent contre toi. Ma prière et que le Seigneur confonde tous ceux qui parlent en cachette contre toi. Ma prière est que le Seigneur confonde tous ceux qui projettent contre toi. Ma prière est que le Seigneur t'accorde la victoire partout où les gens sont en train de projeter le mal contre toi. Ainsi que cette semaine est dans toute ta vie les enfants de complots contre toi, sache-le, le Seigneur les dispersera. Est-ce que quelqu'un peut se lever avec moi Le Seigneur les dispersera. Le Seigneur les dispersera. Le Seigneur les dispersera. Le Seigneur les dispersera. Le Seigneur les dispersera. Bien-aimé, commence à parler. Tu es en train de battre les mains, tu déclares feront des complots, ils feront des projets, mais le Seigneur les dispersera. Ils feront des projets, mais le Seigneur les dispersera. Ils feront des complots, mais le Seigneur les dispersera. eh, eh, viens eh, bien me parle, bien me parle, déclare. C'est qui de ta bouche qui sort de ta bouche, c'est important. Ce qui sort de ta bouche, c'est important. Ce qui sort de ta bouche, c'est important. Ce qui sort de ta bouche, c'est important. Si l'ennemi se lève comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Si l'ennemi se lève... Si l'ennemi se lève comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra